我不想剪那么长的视频，走 <laughs> 不掉了。Alright guys，欢迎回来 Rap 频道，啊。 这一期就是之前答应你们的我的近期购物的一个合集分享，因为东西比较多呢，我就讲的比较快，然后每一个大概带过一下就好了。如果我有某一些地方讲的不完整，或者是不准确，或者你们有什么想补充的话，欢迎你们弹幕评论啊，刷一下。我们先从鞋开始讲， <laughs> 那这边就是萨罗本的一些东西啊，再过来就是另外的鞋子，另外的鞋子。 大家在视频里并没有看到任何关于萨洛门的东西，其实是关于这双鞋以及萨洛门的其他的一些购物分享呢，我会放在下一期，因为实在东西太多，我不想做那么长，我不想做那么长，所以，啊，大家留意我接下来后面的视频吧，我就单独把萨洛门拎出来好了，就这样，一双就是前一阵子很红红到他们官网爆炸的这个叫什么？我忘了名字，就是平布的这一个设计吧，但是。 呃，它的所有拼布呢，都不是那种非常，呃，怎么说？所有的图案全都是那种胶印，所以我觉得它质感略逊一筹。不过想想看，它五百来块的一个发售价，对得起这个价格了。呃，这个不是我的码，是女码的，只是我在这里秀一下给大家看看。当时买的时候还正好差不多原价吧，五百。你五百五百多五百几买的？当时买的时候还不到五百九，这双鞋。买完了之后我还没收到，呃，它价格就涨到一千多了，我觉得真是。 图片上确实好看，但是我实际拿到手，它质感，我觉得你真的不要花一千多去买这个质感。这双鞋大概就是这样子，我我就大家能原原价入就原价入，没有原价入的话稍微等一等，因为它的其实那布料这个边角翘的还挺厉害的，然后都是比较薄的那种，直接就是印花的布料，没有特别的精致，蛮。 就就是一双普通的 Vans，所以大家不要花那么高炒价去炒这双鞋，真的没必要。然后第二双就是不是新鞋了，是我二手收来的，但是也是我很喜欢的一个联名，就是 Fundamental 的这一双 Sky High。大家也知道我很喜欢 Vans 的 Sky High 了，我之前介绍 Vans 的影片呢，我也有详详细的讲过我之前过往的一些 Vans，如果你还没有看的话呢，记得去看了，我觉得那期还不错。OK，然后这一个联名，我记得 Vans 好像总共跟 Fundamental 联名过三次。 还是四次啊？这一次好像最早的那一次吧，就是它是一个拼布图案，白色底的这个鞋面。然后同期出的还有一款，应该也是 Sleep On。然后这一期出的就是这一次联名出的所有的 VS 呢？ 它的那些布料的拼配，全部都是选用真正的这种一块一块不同工艺、不同配色、不同花样的这种蓝染工艺去做的，带刺子啊，或者带一些其他的这种工艺去做的真正的那些工艺布，然后加上前后的 Vans 传统的一个麂皮，我觉得这双鞋我收到还蛮新的，我还挺喜欢的。不过很奇怪的一点是，都是 Sky High 的鞋型，然后它码数都是一样的，但是不知道为什么这个鞋就是比我之前的这些 Sky High 呢要小。 小半码，为什么要入这两双 Vans 啊？当然一个是因为喜欢，再一个是为了蹭我的两件衣服。那两件衣服我们稍后再讲，先把还有一双鞋讲。还有一双鞋很奇怪的获得它的原因是是 Expo 的那个展会，如果你还没有看的话，在这里记得去看一下。我在展会上呢，我其实有一个讲座的环节，我当时还在后场。上一波讲座的嘉宾是吴念真，对，然后他当时提一个什么问题来着，我就剁手举了个手，然后回答了，结果他就 pick 了我。 奖品就是这双鞋了，谢谢。我是你的粉丝。不会吧，真的吗？真的。谢谢，谢谢。我之前介绍过那个 Terex 和豆联名的那一双，如果你还没有看的话呢，我会放在这里。这一双鞋可以说是那一双鞋的低帮版吧，但是还是不太一样。嗯，这个配色我就不去过多的评判了，因为这款鞋还有蛮多其他配色，然后配色这方面见仁见智，大家。这个鞋底的话跟那双不太一样。 它是纹路比较浅一点，每一个这个颗粒分散的也比较开，我觉得它更适合的是一种郊野徒步吧，不是真的说要去越野跑，因为它鞋面也不是 Gore-Tex 的，那它是一个 Adidas 和 p r l y 联名的，就是那个海洋环保组织，大家应该都听过了，他们经常会跟 Adidas 做一些海洋垃圾回收再造鞋款的一些活动，那这个就其中一个。当时拿到的时候，据 Adidas 他们官方说呢，这双鞋差点没发售，现在没有发售，我也不太清楚了。我觉得这双鞋脚感还蛮好，依旧。 有 Boost 的一个加持，徒步行走的能力肯定是不用说，是舒服的。但是我有一点点持怀疑态度，就是它这个脚踝形状设计，看到没？它的弧形很高，它是很薄的，就是一层弹力的螺纹，我就有点怀疑穿久了会不会在这个位置勒你的脚踝，然后左右扭转的时候，新鞋可能会磨到。穿久了我不确定会不会。不过这个严格来说呢，我的码数也不是特别合适，稍微偏大了一点，所以就先先放着吧，我还没有来得及去试了。 只是一个简单的开箱给大家看一看，这就是我这段时间收到的一些鞋款。然后我先讲几个小东西吧。一个就是 c o u p i o 卡这个品牌是一个芬兰的品牌，它就做这种野营的小杯子、小碗。关于这个小木杯呢，它其实是芬兰的一个传统的，可以说是用品吧。 他们本地的话叫做 Uxa 这个牌子，Kupioka 这个牌子呢，他们其实是等于说把传统的一个用品用现代工艺的流水线的方式生产出来。那它材质其实是说叫环保松木，但是我觉得它应该也是一个模具压出来的，因为它整个密度还蛮高的。然后它有这种看到有这个压模的一些标志在这里，包括内部也有。然后他们除了这个形状的杯子呢，还有别的一些碗啊，或者是刀叉都有。 呃，就是一个比较传统的，呃，我们可以叫它说是 bushcraft 用品。北欧那边的人，他们就是传统习惯去野营的时候，再把这一套东西挂在他们的背包上，然后可能去森林里伐木啊，或者是打猎啊，一去就去个好几天，这就作为一个他们唯一的一个餐具，呃，保持一个食物的卫生。它的形状我觉得还是蛮有北欧传统的那种感觉，大家见过荷兰那种木屐鞋对吧？我觉得有点似曾相识的感觉。 当然，这个形状更特别一点，然后握持感啊、大小、容量什么的，我觉得都还不错。当然，我觉得它实用性目前来讲，可能不一定有那些钛合金的真正的户外用品去那么实用。但是它的样子，我觉得颜值还是蛮不错、蛮高的，并且它还有蛮多颜色去选，什么红的、蓝的、灰的，还有这个可以说叫有点泥土色或者木头色，这是一个小东西。哦，对，还有一件没有说，就是这一本。 金敏导演的一个画集，啊，熟悉动漫或者说喜欢电影的朋友应该对金敏导演他不陌生了吧？这是他一些作品集，我觉得可能由于版权的原因，我不能展示太多里面的内容给你们看，大概翻一下，主要就是金敏导演过往的一些，呃，电影作品或者说短片作品的艺术艺术设定集，然后还有一些草稿，过来给你们看吧。 一些这个叫分镜，然后我觉得这本书里面对我帮助最大的就是金敏导演的这些动画分镜，一些他自己的想法，一些脚本，呃，我觉得这个很不错。我翻来覆去看了很多遍，然后就是一些还有一些未公开作品，嗯，我就不往后翻了。大家感兴趣的话，你可以去网上找找看，我记得是有卖的，虽然不多哈。这本书我买的时候花了三百五，全彩印，质感啊，印刷质量都很不错。 并且他好像还是有其他的几本，对，它有另外的几本。如果你感兴趣的话，你可以去找找看。那再过来就是衣服啦，嘿嘿。衣服有我在教你店里买的东西，教你就是我上一期跟吴鸦老师聊天的时候，他提到那间 Intro 的老板，Intro 是他开的一间中古的买曲店。来这边的话，记得找他，因为只有我在。报吴鸦老师名字有打折。 呃，有啊，有啊，有啊， <laughs> 肯定有啊，自己买有打折，也有啊，也有啊，当然有啊，关老师眼力有光。啊，它主要就是贩卖一些早期的设计师单品和一些现行款的一些设计师品牌的部分单品。 可以这样说吧，教你本身他作为老板呢，所以他懂得还是蛮多的。大家对这方面特别感兴趣的话呢，可以有事没事去找他聊聊天，稍微消费一波。因为他我觉得至少我在这一小段时间跟他的接触下来，我觉得他人还是，呃，做生意很真诚，然后价格开脸很实在。这个也不算少，这个算宝。算春秋级。还有一个。这颜色有点款。这算几码三码。

除了他们好看，除了我一直想要说是我的清单其中之一之外呢，还有个一个很大的原因就是趁这两件衣服，这两件衣服是我在教你店里买的，我个人是基本上把我这一趟行程的预算都花光了。对，就是这两件衣服。呃，很明显，蓝色这一件是 f a Metal，n 趁 f a Metal n 这双鞋，超级好看，有没有？然后红色这件是 Capital 的，当然这双鞋虽然不是我的，只是说摆在一起拍照也很帅，看热闹吧。 首先来讲这件 Capital 好了，这件 Capital 应该我没记错的话是一八年出的。这一个拼布腰果花呢，它是有很多不同颜色，有黑色啊、紫色啊、蓝色、黄色，还有这件红色。这一件算是我一进到他店里第一眼就被吸引到的一个单品。当时我也没有具体问价格，我就说直接我就拿了，说试试看，结果超级合身。国内的话，我不知道这个颜色，是我候我。 没有人放这个颜色，然后其他颜色是有人放闲置的。然后我这个的成色的话，是我买过来当天我自己穿过一次，后面就没有动过，就一直放在那个准心，准心，简直就是特意在那里等我一样，行了，爱不释手。真的能够我觉得这件很眼熟，但是不是九十九那件？啊？不是九十九是吗？哦，对对对对对嗯，就像你说他这个是自己收来只穿了一次还是两次吧？基本上你可以当全新了。 不过它鼓部它旧化效果也蛮厉害的，可以看到不同的位置它新旧程度差得蛮远。但是呢，你可以具体到从它这个袖口的位置的这种铜质补强的钉，可以看得出来它其实是很新的。那并且虽然说它看起来好像是一个衬衫，它其实很薄很薄，它是非常非常透的。我不知道你看不看得出来，它是非常非常透，非常薄啊。所以就会有朋友问我说：“你穿这个热不热啊？”其实真的不热，尤其上海天气那么凉爽。 比起广东来，我真的是，广东你穿裸奔你也热对不对？说这件衣服啊，它其实是一件夹克的款式，当然你可以把它当衬衣穿了，只是说它的款式设计本身它是一个夹克，就是你可以看到这个位置它是有捏几个对折在这里，从门襟，整个正面的门襟两边都有，就是像旧款的那些牛仔夹克一样，包括背后，背后它这里还有个扣子是用来收腰的。 然后整个衣服的拼布，我觉得拼配配比也非常好看。然后，并且它所有的扣子全都是贝母扣，效果也非常好看，非常炫。呃，整体的质感也非常好。因为你要想看上身照片的搭配照的话，其实我之前也拍过发了动态。Capital 的码数我觉得有点迷啊，我这一件是四号的，大家来看一下，就是这个效果。 袖长啊，肩宽什么的都是刚刚好而已，呃，如果再小一号，我觉得可能都没有这么好看的效果。扣或者不扣，我觉得都可以，蛮好看的。啊，并且这一件也是我记得 Virgil 有上身过，然后他我记得好像有上身紫色还是黑色，然后还有蓝色那一件，真的不算便宜这件，但是我是非常喜欢。 大家觉得这件衣服怎么样？可以给我打个分，一到十分，看你打几分。或者说你预期这件衣服的价格是多少，你也可以大概说一下。看，呃，不应该叫四号啊，它还是用这个英文的标志 XL 加大。如果加大我穿都刚好的话，哇，那真的是小码该给谁穿好？那这就是 Capital 这件衣服，那再过来就是 Fundamental 这件衬衣。呃，这一件呢是我后来又去 j o n y 店拿货的时候。 没有忍住被吸引到，就直接拿下了。刚刚又成功剁手了一件 Fundamental，呃，是这个系列的衣服，我已经包起来了。我到时开箱的时候再一起给你们看吧。然后还发现旁边这一件 Natural Cape 也很不错，双面的。小老板，嗨！非洲地毯 OK。然后里面是植绒的，就是双面穿，然后里面有一条这个白色的花纹，深蓝色。 我觉得也很漂亮，然后这边这件是 Polo Classic 的一个 Aloha shirt，我觉得图案也很好看，然后料子很轻薄。很厉害的是这边这件 Capital 的 b o r o 据说这一次的这个 b o r o 的面料是之前跟 LV 跟他们订的一批面料，就是 LV 在一二、还是一三、年有一次做了一批这个次子还是 b o r o 的一个系列。 这边这个 Undercover 最新这一季的 Cindy Sherman 的系列，我觉得很好看，但是好像不太适合我平时的一个风格，只是我觉得还不错。尤其是这一件牛仔的夹克，然后正面好像没什么，但反面有一个非常大的，就是自拍女王的一个代表作，然后它是刺绣的，你仔细看的话。 漂亮，做工做的非常好。然后这个全新的话呢，因为牛仔面料嘛，它会有点硬邦邦的感觉。带，带个袋子。如果这是用过的话，它就会显得比较软，然后它刺绣的效果呢会有些变化。整体还是很好看的，我觉得这一季的这个系列不错。这件尤其他们 model 的真丝，很可惜的是真丝不好保存，所以很多地方有破损。 不然的话，你看腋下的位置，印花的很漂亮，真丝的光泽度还是很好的。怎么感觉好像我在直播带货？大概都是这些东西。乔老板现在上二楼了。 呃，对，然后他最近还有一些货在路上没有回到来，你们感兴趣的话呢，记得过来看一下。我觉得真的很多东西就是非常好，我每次来都没有办法一定要剁手。哎，下了。这件衣服它不是一个非常中古的款式，它全新带吊牌的。我没记错的话，不是今年春夏就是去年秋冬了，没有很久。但我个人觉得它这件款式是蛮好看的，有蛮多不同的一个拼布的布料的工艺在上面。 而且这件衣服有个非常特别的地方是什么？它的门襟开了两个扣子。你看正面是这个位置有一排扣子下来，侧面的这个位置还有两粒扣子。比方说你在日本，可以看到很多人会挂一条裤链，很长的裤链嘛，你可以从这个位置把裤链给露出来，看起来很好看。或者说你想塞左边衣服进裤子，或者塞右边衣服进裤子，你就可以从这个位置分开。它是一个比较好玩的搭配。那并且这一个系列呢，不是不止这件衣服，还有别的款式，它都有在这个位置做一个三角的三 M 反光。 比较薄，但是我觉得是有一点点，呃，把传统跟现代相结合的一个意味吧。Fundamental，他们做这些，我觉得还是做的蛮不错的，味道拿捏的很好。也是简单给大家上身看一看就好了。这件衣服我还没有来得及穿，它去拍照。哦，对，忘了说，这件是二号的，大家可以打个分看看，一到十分你打几分呢？或者说你会愿意以什么样的价格去购入这件衣服？ 我觉得这个也是指扣上面的扣子会比较帅，然后并且可以配一只鹰，因为我这只鹰的几个琉璃珠的配色，我就特意选了黑色和蓝色，我觉得就很想跟之前那些全红的琉璃珠区别开，然后这样配一下，我觉得还是蛮好看的啦。不过这个厚度肯定就比刚才这件比刚才这件 c a p i t a l 要厚很多 c a p i t a l 这件基本上是两层等于这一层布料差不多。 这个真的很薄，像纱一样，轻飘飘的。呃，正常的效果是这样子。如果你把侧面的扣子打开了，对，它就又可以开一道。假如说你这边是扣好了之后，你可以从这个位置把它塞进裤子里。那我就大概这样就好，给你示范一下就好了。或者说你有一条裤链从这里穿过去的话，你可以把这一节塞进裤子，对不对？然后只是后面和前面露出来，等等等等，有很多不同的玩法，就看怎么发挥了。 尺尺码还是蛮合适的，肩位啊、袖长啊、胸围等等的，呃，都蛮合适。那这就是这件 badminton 的衬衣了。那我在教你店里，除了买了这两件衬衣是我自己买的之外呢，我还有帮朋友带几件货。其中一件就是我之前跟韦老师直播的时候我穿的那件 angel a baby 的 walk Maria。呃，它是应该没记错的话，十年前的时间出的吧。当时好像只出了一百件。它是当时 angel a baby 在日本发展嘛，它还不是很红，那时候。 明星造型师野口强给他做了一组造型，拍了照片。然后我跟玛瑞亚呢拿了这组照片的版权，做了一个这个衣服。呃，当时除了这一件 shirt 之外，还有别的 T 恤，然后是其他的一个照片的 pose。大家感兴趣的话可以再去查一查看看了。这件是 M 码，所以有一点点太合身了。你看我 T 恤露出来的有点太多。呃，你看个大概就好了，可以打个分，或者说。 你会以什么样的价格去购入这件衣服呢？我觉得这件这种衣服啊，我不扣扣子会好看一点，扣扣子会怎么说呢？显得有点拘谨。当然，它图案对齐了也蛮好看的。我觉得我这种不够壮、不够大只的人来讲，我就不扣扣子了。我这个是帮我朋友带的了。 他二话不说，直接就秒掉了这件衣服。我听教你后来说，有几个客人去他店里直奔这件衣服去的，但是不好意思了，已经被对被我带走了。现在还可以可以看到，虽然过了十年，它的颜色啊，它的一个布料的新旧程度，我觉得还是保持蛮好的。虽然它是百分百的一个人造，是尼龙吧？我没记错的话，呃，但是它的对色什么的，它的位置，整个效果做的都还蛮好的。那这一件就不是在教你店里买的了，这一件是我去到 Invisible 买的。呃，当时也是吴老师带我过去。 哎，乌鸦，那你挑，看你要做什么？好啊好。你们东西要放后面。我拿过去，可以吗？嗯。 但是跟我跟我们那那套萨洛门有点像蓝底的那种。谢谢谢谢谢谢谢谢。然后这个的话，帮大家装个袋子。然后这一件就是他们这一季新出的，好像是有三个颜色吧，没记错的话是当年。 木村拓哉他本人在《Hero Two 里面穿的有上身过的，还完好的，我就不拆了。其实，呃，材质啊什么的跟那些都没什么太大区别，都是一样的，就是正常的 Work Maria。我自己没有买 Work Maria 的一些 Aloha Shirt 款式的原因呢，是我第一个，我对 Aloha Shirt 这种款式的衣服目前来说没有太感冒，因为我觉得款式嘛，这种衣服都差不多。如果真的要下手买的话，吸引我的肯定是它的印刷图案。 但是这个图案我觉得还蛮挑剔的，我对这方面来讲，嗯，要符合我自己的一些喜好或者说是风格，所以这个也不着急，我也没有去赶这波热潮，遇到真的喜欢的合适再入都来得及。最后一件在 Jenny 店里面买的就是这一件 Ralphsims 的一个叫 Patch Logo 的 shirt，那它是也算是蛮早期的版本了吧，然后它整个做工什么的剪裁都是很中规中矩的那种老派时装的一个风格。 然后腰头捏两道对折。这件衣服它是那种瘦长瘦长的版型。这件衣服是意大利制造的。Rob s a m o n s 的这一个 p a t t i o n 呢，它是其实有分几个版本。最早期的它上面不是一个小口袋，你看这里它上面是有个小口袋的。最早期的是它下面是印一个别的图案，有几个不同的颜色。然后这一个是没有印图案的那个版本，并且呢，这一款的面料它是有有一个做镀蜡处理，就你可以看得出来嘛，它的表面是有点反光，就是有点反光的那种有光泽的面料质感。 我简单套一下给大家看看吧，大家可以依旧打个分，或者说评价一下，你会以什么样的价格去购入这件衣服呢？还是蛮合身的，就是长了一些。我啊，有穿上呃，以上我说的那些衣服呢，基本上都是以原价或者说原价左右的价格购入的，我个人觉得还是都蛮划算的。 刚跟吴耀老师去了一间 vintage 的店，然后老板现在跟我说，他有个朋友的银饰店在隔壁，我们现在走路过去看一下。可以啊，可以啊，可以啊，九月一号好了，时间没问题，时间没问题。 那，好吧，哎哎哎，好吧，哎哎哎，好的，好嘞好嘞好嘞好嘞，没问题。就是这个已经超出了我的范围了，这个上面都是蛆啊！哇，这个是敷蝇，你知道吧？就是马嘛，马不是有如果有屁股上面受伤了以后，它不是有伤口吗？那。 苍蝇就飞过去了，你知道吧？就那个啊产卵了，然后就变成这种蜂窝型的。然后最牛的是什么？最牛的是这个设计完了以后，客户是想要这个这个区啊能活动，能能能出来，你知道吧？所以他在这个后面就是，如果你真的佩戴了这个戒指以后，你这样垂下来的时候，哦，这个这个区是会掉出来的，哦，啊，会动的。然后就是这个，就是这个。 嗯，就这个，它不是每一个。中间这三，这旁边这三个，如果你你在摇的时候会晃，会晃哦，它会晃那个曲在里面。太厉害了，太厉害了。对，这个地方是口水，真的厉害。这个兄弟太不行，我口味太重了，真的。对，但是就是这个东西做出来实物其实效果很好，非常漂亮。 所以你如果是作为一个吊坠的话，它其实很灵动的，啊，对吧？也算是一个小小的惊喜吧，我觉得。像是那个 l e g 的那个那个脊椎。啊，有的。厉害。那个太狠了。我刚在拍呢。新货。新货啊。新货。嗯。厉害。看这个很厉害，厉害。那看到我也惊讶了。这是一根脊椎。 这个就是，你看，这个就是一根手链，啊，是一根手链，非常，哇，造的一根手链。这个工艺，我相信国内其实，就算要复刻，我觉得都是一个成本很高的事情。啊。对的，因为它这个整个，它这个里面其实应该是一根蛇骨链。 蛇骨链，但是它不是每一节放进去的，它其实里面还是有固定的，还是有固定的。因为我有些片段当时在拍摄的时候，我忘记调整那个快门速度和灯光的匹配了，所以有些画面是频闪的。哇哦！走不掉了。对对对对对。但是不行，我才来第二天，预算都用完了，怎么办？没有办法用。 然后漏掉了一些内容，我现在这里补充一下，就一些简单的想法吧。呃，店老板教你，他其实还是还是蛮懂这类型时尚的流行元素和文化的一个人。如果你们感兴趣的话呢，去他店里看一看，然后可以找他聊聊天。他还有蛮多，看到有八九十年代那些 YSL 啊，然后，然后我几年十几年前的那些 Undercover 的 T 恤啊，限定款，然后是一些 Ralph Simons 啊，或者是 Hedi a Akerman 这些。 比较小众冷门，或者说是早期一点，呃，蛮厉害的那种设计师品牌的产品，他那边都有很多这些货。如果大家顺路感兴趣的话，可以去逛一下。到时候我会把地址贴在画面上。那么这大概就是我这一期内容要分享的所有的购物的单品了。如果有哪些正好合你意，你又在犹豫的话呢？那希望对你的选购来说有一定的帮助吧。那这大概就是这期视频所有内容了。如果你觉得还不错，对你有帮助的话呢，记得分享给你身边的人。如果你还没有关注我，记得点一下订阅了。希望大家给我多多投币转发弹幕。OK。 那我们下次再见吧。关于我其他的一些吃喝玩乐的日常呢，我会单独再剪一期视频，再做一个分享。东西太多了，实在是没办法，太长了，我不想剪那么长的视频。